নমস্কাৰ দৰ্শক সকল ইন্ট্ৰডাকচন টু কেটাৰ্টল এই টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম জনালো এই টিউটৰিয়েলত মই কেটাৰ্টল আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰাথমিকবোৰ শিকাম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম KTurtle window' editor canvas menu bar toolbar আমি শিকিম টাৰ্টল মুভ কৰা ৰেখা অকা আৰু দিশ সলনি কৰা ট্ৰাইংগল অকা এই টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই Ubuntu Linux operating system version 12.04 KTurtle version 0.8.1 beta ব্যৱহাৰ কৰিছো KTurtle কি KTurtle প্ৰাথমিক প্ৰগ্ৰামিং শিকিবলৈ এটা বিনামূলীয়া সামগ্ৰী এইটো কম্পিউটাৰ এইডেড ইণ্টাৰেক্টিভ লাৰ্ণিংৰ ব্যৱহাৰিক বস্তু KTurtle download কৰিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ http://edu.kde.org/kturtle ইয়াত উপলব্ধ KTurtleএ প্ৰগ্ৰামিং সহজ আৰু এক্সেসিবল বনাই সৰু হৰল ৰাসৱালিক অংকশাস্ত্ৰ শিকাত সহায় কৰে কমাণ্ডবোৰ প্ৰগ্ৰামৰ কথিত ভাষাত অনুবাদ কৰে কমান্ডবোৰ ভিজুয়েলস লৈ অনুবাদ কৰে আমি কেটাৰ্টল চিনেপ্টিক পেকেজ মেনেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰো সিনেপ্টিক প্যাকেজ ম্যানেজাৰৰ ওপৰত তথ্য এই ওয়েবসাইট http://spoken-tutorial.org ইয়াত উবুন্টু লিনাক্স টিউটৰিয়েলছত উল্লেখ আছে বলক আমি কেটাৰ্টলৰ নতুন এপ্লিকেচনটো খোলো ড্যাশ হোমত ক্লিক কৰক চাৰ্চ বাৰত কেটাৰ্টল টাইপ কৰক আৰু KTurtle আইকনত ক্লিক কৰক KTurtleৰ উইন্ডোৰ দেখাত এনেকুৱা এইটো হল মেনু বাৰ মেনু বাৰৰ ওপৰত আপুনি মেনু আইটেমছ পাব file edit canvas run tools settings আৰু হেল্প অপশ্যনছ টুলবাৰত আপুনি বেছিভাগেই কামৰ বস্তু পাব এডিটৰ বাওঁপিনে যত আপুনি টাৰ্টল স্ক্ৰিপ্ট কমান্দ টাইপ কৰিব পাৰে ফাইল আৰু এডিট মেনুত এডিটৰ বেছিভাগ ফাংচনেই পোৱা যায় এডিটৰত কোড লিখিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে এটা উদাহৰণৰ সহায়ত ইয়াক দেখুওৱা হ'ল ফাইল মেনুলৈ যাওক এক্সাম্পলছ বাছনি কৰক ইয়াত মই ফ্লাৱাৰ বাছনি কৰিম এডিটৰত এই উদাহৰণটোৰ কোডটো খোলে কোডটো চলাবলৈ মেনুবাৰ বা টুলবাৰৰ পৰা ৰান বাটামত ক্লিক কৰক আন এটা উপায় হল আপোনাৰ কোডটো এডিটৰত টাইপ কৰক বা এডিটৰত আন কোনো কোড কপি বা পেষ্ট কৰক উদাহৰণস্বৰূপে বেলেগ কেটাৰ্টল ফাইলছৰ পৰা কেনভাছ সোঁফালে থাকে য'ত টাৰ্টলে আপোনাৰ ছবি আঁকে Turtle canvasত থকা editorৰ আদেশ অনুসৰি ছবি অঙ্কন কৰে। Toolbarত থকা Run optionে editorৰ থকা আদেশবোৰ execute কৰে। ই execution speedৰ এখন হুচি উপস্থাপন কৰে। Full speed, no highlighting and inspector, full speed, slow, slower, slowest, আৰু step by step. abort আৰু pause optionে execution বন্ধ কৰিবলৈ আৰু ৰখিবলৈ অনুমতি দিয়ে। বলক কোডটো ৰান কৰো। টাৰ্টলে কেনভাসত ফ্লাৱাৰ এটা আকিব। যেতিয়া আপুনি নতুন কেটাৰ্টল এপ্লিকেচনটো খুলিব, টাৰ্টল কেনভাসৰ মাজত থাকে ডিফল্ট হিচাপে। বলক আমি এতিয়া টাৰ্টল মুভ কৰো। টাৰ্টলে তিনি ধৰণেৰে মুভ কৰিব পাৰে। সি আগলৈ যাব পাৰে সি পাছলৈও যাব পাৰে সি বাও বা হুফালে ঘূৰিব পাৰে ই স্ক্ৰীণৰ এটা জাগালৈ এবাৰতেই যাব পাৰে প্ৰগ্ৰাম টেক্সটলৈ অলপ জুম কৰোঁ অলপ ধোঁৱা নিচিনা হ'ব পাৰে বলক এটা সহজ উদাহৰণৰ সহায় লওঁ আপোনাৰ এডিটৰত এই কমাণ্ড টাইপ কৰক reset forward 100, turn right 120, forward 100, turn right 120, forward 100, turn right 120. মন কৰিব যে আমি লিখি যাওঁতে কোডৰ কালৰ হলনি হৈ যায় এইটোক হাইলাইটিং বোলা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কমান্ডস বিভিন্ন ধৰণত হাইলাইট হয় যাৰ কাৰণে দীঘল দীঘল কোডছবোৰ পঢ়াত সহায় হয় মই এতিয়া কোডটো ব্যাখ্যা কৰিম ৰিছেট কমাণ্ডে টাৰ্টলৰ স্থান ডিফল্টলৈ লৈ যায় ফৰৱাৰ্ড হাণ্ড্ৰেড কমাণ্ডে টাৰ্টলক হাণ্ড্ৰেড পিক্সেলছ আগলৈ নিয়ে টাৰ্ণ ৰাইট ওৱান টুৱেণ্টি কমাণ্ডে টাৰ্টলক ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰীজ anti-clockwise ঘূৰাই মন কৰিব যে ত্ৰিভুজ আকুতে আমি এই দুটা কমাণ্ড তিনিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এতিয়া বলক কোড এক্সিকিউট কৰো মই স্লো ষ্টেপ বাছি লওঁ যাতে আমি বুজি পাওঁ কি কমাণ্ড এক্সিকিউট হৈছে ইয়াতে ত্ৰিভুজ আঁকা হ'ল বলক আৰু এটা উদাহৰণ চাওঁ আৰু শিকো কেনভাছ এখন কেনেকৈ শুৱনি কৰে বলক ত্ৰিভুজ এটা আকো ৰিপিট কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি মই বৰ্তমান প্ৰগ্ৰাম আঁতৰাই দিওঁ প্ৰগ্ৰাম টেক্সট অলপ জুম কৰি দিওঁ আৰু ভালকে বুজি পাবলৈ এডিটৰত তলত উল্লেখিত কমাণ্ড টাইপ কৰক reset canvas size space two hundred comma two hundred canvascolor space 0 255 0 pencolor space 0 0 255 penwidth space 2 repeat space 3 curly bracketor মাজত forward 100 turn left 120 মই এতিয়া কোডটো ব্যাখ্যা কৰিম ৰিছেট কমান্ডে টাৰ্টলৰ স্থানটো ডিফল্টলৈ লৈ যায় canvas size 200,200 এ canvasৰ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা 200 pixels লৈ সেট কৰে canvas color 0,255,0 ই canvasৰ ৰং সেউজীয়া কৰে 0,255,0 হল RGB কম্বিনেশ্যন য'ত সেউজীয়া মূল্য 255 আৰু বাকীবোৰৰ মূল্য 0 এইটোৱে কেনভাছৰ ৰং সেউজীয়া কৰি দিয়ে পেন কালাৰ 0,0,255 এ পেনৰ ৰং নীলা কৰি দিয়ে আৰ জি বি কম্বিনেশ্যন য'ত নীলাৰ মূল্য two fifty five pen width two ই পেনৰ প্ৰস্থ 2 পিক্সেলস কৰি দিয়ে কালি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা নম্বৰ আৰু কমান্ডছৰ সূচীয়ে ৰিপিট কমান্ড অনুসৰণ কৰে কালি ব্ৰেকেটছৰ ভিতৰত থকা কমান্ডছবোৰৰ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাবোৰৰ বাবে পুনৰাবৃত্তি ঘটে কমান্ডছ ফৰৱাৰ্ড 100 আৰু টাৰ্ন লেফট 120 কালি ব্ৰেকেটছৰ ভিতৰত থাকে ৰিপিট কমান্ডক নম্বৰ 3 এ অনুসৰণ কৰে কাৰণ এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু থাকে এই কমান্ডছবোৰ তিনিবাৰ লুপত ৰান হয় ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু অকা হল বলক কোডটো ৰান কৰো প্ৰগ্ৰামটো এক্সিকিউট কৰিবলৈ মই স্লো অপচনটো বাছি লওঁ কেনভাছৰ কালাৰ সেউজীয়া হয় আৰু টাৰ্টলে এটা ত্ৰিভুজ আকে বলক ফাইলটো সেভ কৰো file menu save as save as dialog box খোল খাব ফাইলটো সেভ কৰিবলৈ মই ডকুমেণ্ট ফল্ডাৰটো বাছিলো ফাইলৰ নাম মই ট্ৰাইংগল টাইপ কৰিলো আৰু চেভ বাটনত ক্লিক কৰিলো মন কৰিব যে টপ পেনেলত ফাইলৰ নামটো ওলাব আৰু আনবোৰ টাৰ্টল ফাইলৰ নিচিনাকৈ এটা ডট টাৰ্টল ফাইল হিচাপে সেভ হৈ যাব ইয়াৰ লগতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পৰ্যায়লৈ উপনীত হৈছো আহক ইয়াৰ সাৰাংশটো চাওঁ এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো কেটাৰ্টলৰ এডিটৰ কেনভাছ মেনুবাৰ আৰু টুলবাৰ টাৰ্টলক মুভ কৰোৱা লাইনবোৰ অঁকা আৰু দিশ পৰিৱৰ্তন ত্ৰিভুজ অঁকা এটা কাৰ্য হিচাপে মই আপোনালোকক কামাণ্ডৰ সহায়ত এটা বৰ্গ অংকন কৰাটো বিচাৰোঁ forward, backward, turn left, turn right, aru repeat. Apunaluka pasandramote background color, pen width, aru pen color, set korok. RGB combination or mullo, holoni korok. A linkotoka video to sauk. Spoken tutorial projector, AI harankito, roop. আপোনাৰ ভাল bandwidth নাথাকিলে আপুনি ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটোৰিয়েলস ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় অধিক জানিবলৈ ইয়ালৈ লিখক contact@spokentutorial.org spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিশ্যন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken hyphen tutorial dot O' R G slash NMEICT hyphen intro' এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব এই পাঠটো প্ৰজ্ঞান বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আই টি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ